声音并不是在耳朵里面被听到的，耳朵无法听到它们，耳朵只能做传递的工作，在传递当中，他们排除掉很多没有用的东西，他们会选择，然后那些声音才会进入我们。现在在内在找出我们的中心在哪里，耳朵并不是中心。 我们是从内在深处的某一个地方来听的，耳朵只是送给我们经过选择的声音。我们在哪里？我们的中心在哪里？如果我们用声音来下功夫，那么迟早我们将会感到惊讶，因为那个中心并不是在头部，它看起来好像是在头部，因为我们从来没有听声音。 我们只听话语。对语言来讲，头部是中心；对声音来讲，它并不是中心。那就是为什么在日本，他们说人们并不是透过头部在想，而是透过肚子在思想的。因为他们用声音下功夫已经有一段很长的时间。我们在每一座庙里都会看到一个铜锣，它放在那里要。 求道者的周围创造出声音，有人在静心，铜锣被打击，或是钟被敲响。随着那个钟的声音，似乎有一个打扰被创造出来。某人在静心，那个钟声或锣声似乎是一种打扰。在庙里，每一位访客都会来敲锣或撞钟，有人在那里静心。 这似乎是一种经常的打扰，其实不是，因为那个人在等待这个声音，所以每一位访客都能够有所帮助。那个钟一再一再的被撞击，那个声音被创造出来，然后那个静心者就再度进入他自己，他看着那个中心，这个声音在那里进入更深。 有一个撞击在那个中，那个访客所做的。现在第二个撞击将会在静心里面，在静心者内部的某一个地方。它在哪里？那个声音一直都在打击肚脐，它从来不是在头部。如果它打击在头部，我们就可以了解很清楚，它不是声音，它是话语。 那么我们就是开始在思想那些声音，那么那个纯粹就丧失了。现在许多研究，很多在子宫里的小孩，他们也会受到声音的打击，然后他们会对声音反应，他们无法对语言反应，他们还没有头，他们还没有理智，他们还不知道语言和社会共同认可的习俗。 他们不知道语言，但是他们能够听声音。每一个声音对小孩的影响，比对母亲的影响更多，因为母亲听不到那些声音，她只能听到话语。我们创造出疯狂的声音、混乱的声音，那些声音打击着那些未出生的小孩。他们生下来的时候将会是疯的，因为我们已经打扰他们太多了。 甚至连植物都会受到声音的影响。如果我们放一些音乐给他们听，他们就会成长得更好。如果周遭的声音很吵杂，他们就比较不会成长。我们可以帮助他们成长，我们可以透过声音在很多方面帮助他们。现在他们可以说，因为交通的噪音，他们是不和谐的。 他们不可能和谐，所有人的心里将会变得疯狂，似乎那个限度已经快达到了。如果那个噪音变得更多，人就没有希望了。那些声音持续着在打扰我们，但是如果我们去想他们，他们将会打击到我们的头部，而那并不是中心，妒忌才是中心，所以。 不要去想他们。